Please stand back. Please stand back. Please لطفاً stand ایستادن back عقب. stand back در حالت امری یعنی عقب بایست. Please stand back یعنی لطفاً عقب بیستید. Please stand back. Please stand back. We sat at the back of the bus. We sat at the back of the bus. We sat گذشته we sit sit یعنی نشستن sat گذشته فعل بیقاعده sit یعنی نشستن We sat یعنی ما نشستیم at در the back اون پشته of the bus از اتوبوس We sat at We sat at the back of the bus ما در پشت اتوبوس نشستیم We sat at the back of the bus We sat at the back of the bus Do you have any money? Do you have any money? Do you have یعنی آیا شما دارید؟ You have یعنی شما دارید؟ Do you have حالت سوالیه که با فعل کمکی do سوالی شده. Do you have یعنی آیا شما دارید؟ Any هیچ یا هر money پول Any money یعنی هر پولی یا هیچ پولی. Do you have any money؟ آیا هیچ پولی داری؟ Do you have any money؟ Do you have any money? I must help Julie at any cost. I must help Julie at any cost. I must یعنی من باید اجبار برای انجام یک کار. Help کمک کردن Julie جولی رو at در any هر cost هزینه یا مبلغ at any cost یعنی به هر قیمتی که شده I must help Julie at any cost من باید به جولی به هر قیمتی که شده کمک کنم I must help Julie at any cost I must help Julie at any cost We have a good relationship We have a good relationship. We have ما داریم a یک آرتیکل a برای اشاره به یک چیز good خوب relationship relationship یعنی ارتباط ارتباط بین دو نفر مثلا بین یک آقا یا خانم A good relationship یعنی یک رابطه خوب. We have a good relationship. ما رابطه خوبی داریم. We have a good relationship. We have a good relationship. They are good people. They are good people. They آنها are هستند good خوب people افراد یا مردم good people یعنی افراد خوب یا مردم خوب They are good people آنها مردم خوبی هستند They are good people. They are good people. Emma is a wonderful woman. Emma is a wonderful woman. Emma یعنی خانومی به نام اما is است a article a برای اشاره به یک چیز wonderful wonderful یعنی فوق العاده دقت بکنید تلفظش رو wonder تلفظ W لبها حالت بوسه wonder و fall و نه فول wonderful یعنی فوق العاده woman خانم یا زن اما is a wonderful woman A wonderful woman یعنی یک خانم فوق العاده. اما is a wonderful woman اما زن فوق العاده است یا اما خانم فوقالعاده است Emma is a wonderful woman. Emma is a wonderful woman. I think she is an honest woman. I think she is an honest woman. I think من فکر می کنم she اوی خانم زمیر she برای اشاره به یک خانم is است an honest یک صادق یا یک راستگو چرا آرتیکل an استفاده شده و گفتیم an honest به این دلیل که حرف اول از کلمه honest صدادار گفتاری H نوشته شده ولی آ خونده میشه honest یعنی راستگو یا صادق woman خانم an honest woman یعنی یک خانم راستگو یا یک خانم صادق I think she is an honest woman من فکر می کنم او زن راستگویی است I think she is an honest woman I think she is an honest woman Water goes through the pipe. Water goes through the pipe. Water آب goes می رود و همونطور که می میبینید اس e سوم شخص فعل گو گرفته به خاطر اینکه فاعلمون water در اینجا حالت سوم شخص استفاده میشه through از میانه یا از طریق the pipe اون لولهه pipe یعنی لوله water goes through the pipe آب از طریق لوله عبور می کند Water goes through the pipe. Water goes through the pipe. You go through a city. You go through a city. You go تو میروی through از میان a city یک شهر You go through a city تو از میان یک شهر میگذری. You go through a city. You go through a city. Come with us and stay with us. Come with us and stay with us. Come آمدن with همراه با us مارا یا به ما and و stay بمان ماندن with همراه با با us ما یا به ما come with us با ما بیا and stay with us و همراه ما بمان come with us and stay with us همراه ما بیایید و با ما بمانید come with us and stay with us come with us and stay with us All of us were silent. All of us were silent. All همه of us از ما. All of us یعنی همه ما. Were گذشته فعل are بودیم. Silent. Silent یعنی بی صدا یا ساکت. All of us were silent. همه ما ساکت بودیم. All of us were silent. All of us were silent. Life is beautiful. Life is beautiful. Life زندگی is است beautiful زیبا تلفظ beautiful رو دقت داشته باشید beautiful نیست beautiful یعنی زیبا life is beautiful زندگی زیباست life is beautiful life is beautiful I owe you my life. I owe you my life. I owe یعنی من مدیونم او یعنی بدهکار بودن یا مدیون بودن I owe you یعنی من به تو بدهکارم یا من به تو مدیونم My life یعنی زندگی من I owe you my life من زندگیم را به تو مدیونم یا من جانم را به تو مدیونم I owe you my life I owe you my life I am no longer a child. I'm no longer a child. I am یعنی من هستم longer یعنی بلندتر یا طولانیتر no longer یعنی نه بیش از این a child یک کودک I'm no longer a child من دیگر یک بچه نیستم I'm no longer a child I'm no longer a child Mom always treats me like a child. Mom always treats me like a child. Mom یعنی مامان always همواره یا همیشه treat یعنی رفتار کردن treats اس سوم شخص گرفته به خاطر اینکه فاعلمون مام سوم شخص مفرده می با من یا مرا like شبیه a child یک کودک Mom always treats me like a child مامان همیشه با من مثل یک بچه رفتار می کند Mom always treats me like a child Mom always treats me like a child You should work hard. You should work hard. You should یعنی تو باید یه کاری رو انجام بدی چه کار؟ work کار کردن یا تلاش کردن hard به سختی You should work hard شما باید به سختی کار کنید You should work hard You should work hard Do not be late for work Don't be late for work. Do not یعنی انجام نده فعل کمکی در حالت منفی. Be late دیر کردن. For برای work کار. Don't be late دیر نکن for work برای کار. Don't be late for work برای کار تأخیر نداشته باش یا دیر نکن. Don't be late for work. Don't be late for work. Do not look down. You will get dizzy. Don't look down. You will get dizzy. Do not look یعنی نگاه نکن. Down پایین رو. You will حالت آینده. Get به دست خواهی آورد dizzy سرگیجه you will get dizzy یعنی سرت گیج خواهد رفت don't look down پایین را نگاه نکن you will get dizzy سرت گیج خواهد رفت don't look down you will get dizzy پایین را نگاه نکن سرت گیج خواهد رفت don't look down you will get dizzy don't look down you will get dizzy The sun is going down and it will be dark soon. The sun is going down and it will be dark soon. The sun یعنی خورشید is going یعنی دارد می رود down پایین and و it will be آن خواهد شد dark تاریک soon به زودی The sun is going down. خورشید دارد به پایین می رود یا غروب می کند and و it will be dark soon و به زودی تاریک خواهد شد The sun is going down and it will be dark soon خورشید دارد به پایین می رود و به زودی تاریک خواهد شد The sun is going down and it will be dark soon The sun is going down and it will be dark soon